آنکھوں میں خواب کی بارش خشک آنکھوں میں خواب کی بارش پتھروں پر گلاب کی بارش خشک آنکھوں میں خواب کی بارش پتھروں پر گلاب کی بارش گفتگو مجھ سے کر رہا ہے کوئی گفتگو مجھ سے کر رہا ہے کوئی ہو رہی ہے شراب کی بارش گفتگو مجھ سے کر رہا ہے کوئی ہو رہی ہے شراب کی بارش ہو رہی ہے شراب کی بارش راک کر دے گی سائے بانوں کو راک کر دے گی سائے بانوں کو اس نئے انقلاب کی بارش اس نئے انقلاب کی بارش اور تلخ لہجے میں ہوتی رہتی ہے تلخ لہجے میں ہوتی رہتی ہے تلخ لہجے میں ہوتی رہتی ہے مجھ پہ میری کتاب کی بارش وہ کھلا پن کہاں ہے لے میں وہ کھلا پن کہاں ہے لے میں وہ کھلا پن کہاں ہے لے میں ہو رہی ہے جناب کی بارش جسم کے سہن میں گرتی ہے جسم کے سہن میں گرتی ہے کسی خانہ خراب کی بارش کہیں چیخوں کا ہے گڑا موسم کہیں وہی ہے کہیں چیخوں کا ہے گڑا موسم کہیں چنگ اور رباب کی بارش اور پتھر اور پیار کی ایک نگاہ تاریخ پر پیار کی ایک نگاہ تاریخ پر پتھروں پر گلاب کی بارش ہو رہی خشک آنکھوں میں خواب کی بارش پتھروں پر غلام کی بارش باپ دادا باپ دادا عجیب لگتے ہیں باپ دادا عجیب لگتے ہیں رشتہ ناتا رشتہ ناتا عجیب لگتے ہیں باپ دادا عجیب لگتے ہیں رشتے ناتے عجیب لگتے ہیں دل کے روشن ہیں ان دنوں میرا دل کے روشن ہے ان دنوں میرا دیر و کعبہ عجیب لگتے ہیں دیر و کعبہ عجیب لگتے ہیں پیڑ دیتے ہیں راحتیں لیکن پیڑ دیتے ہیں راحتیں لیکن سایہ سایہ عجیب لگتے ہیں جو بہائے ہیں ہم نے کاغذ پر جو بہائے ہیں ہم نے کاغذ پر سارے دریا عجیب لگتے ہیں اور ہے کے غم پہاڑوں کی طرح دے یارب غم پہاڑوں کی طرح دے یارب غم پہاڑوں کی طرح دے یارب تولا ماشا عجیب لگتے ہیں تولا ماشا عجیب لگتے ہیں اور ہے کے مجھ سے ہمدردیاں جتاتے ہوئے مجھ سے ہمدردیاں جتاتے ہوئے میرے بھیا عجیب لگتے ہیں مجھ سے ہمدردیاں بتاتے مجھ سے ہمدردیاں جتاتے ہوئے میرے بھیا عجیب لگتے ہیں نمشکار دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور سائیڈ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جس سے گھماسان سے جڑی ہر تازہ اپڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچیں